Hey, la vincita del Spanish drama. Maniga del trap coronet, tienen nueve en mi contra, pero no disparan bien. Enfocado en el dinero para ver a mamá bien. Y si salen a buscarme, era extendo a la 100. Yeah, Bala 100, bala 100, los bolsillos siempre llenos y en el mercho a más de 100 Estamos bien, estamos bien, enemigos dime quién No nos paran aunque quieran, tenemos blikis también Wey, ya yeah. Bala 100, bala 100, los bolsillos siempre llenos y en el mercho a más de 100 Estamos bien, estamos bien, enemigos dime quién No nos paran desde que tenía 16 vendiendo drogas pa' poder grabar La forma no importaba con tal del sueño lograr Yo siempre atento a la patrulla que nos quieren atrapar Y mi madre preocupa que a qué hora voy a llegar Haciendo el dash, cobrando el cash Mucho feria en las cadenas, nos quieren copiar Hablan de más, si te agarran la quina una madre va a llorar No te vivas una muy que vas a pagar pues, Bala 100, bala 100, los bolsillos siempre llenos y en el mercho a más de 100 Estamos bien, estamos bien, enemigos dime quién No nos paran aunque quieran, tenemos blikis también Wey, yeah Bala 100, bala 100, los bolsillos siempre llenos y en el mercho a más de 100 Estamos bien, estamos bien, enemigos dime quién No nos paran aunque quieran, tenemos blikis también conocemos Postean en la red, dicen que trapean falso como ahora no me paso la noche mientras que navego dulce como Kenzo Y enemigos no faltan 24-7, yo sé que ellos buscan mis pesos